регулятор REC C100 можно использовать в брудерах и инкубаторах. Один из важных параметров в инкубаторе и брудере является стабильность и точность поддержания температуры. При помощи набора, который состоит из пид-регулятора REC C100, термодатчика PT100, твердотельного реле и радиатора, возможно поддержание температуры с точностью до 10 градуса. Также пид-регулятор REC C100 имеет аварийное реле, которая позволяет защитить инкубатор или брудер от перегрева в аварийных ситуациях. К аварийному реле надо будет подключить промежуточное реле с нормально закрытым контактом. Схему подключения вы видите на экране. Одновременно нажимаем на кнопку Set и кнопка стрелочка в бок. Потом кратковременно нажимаем на кнопку Set входим в настройку SL1. Делаем значение настройки 1000. Кратковременно нажимаем на кнопку Set, ищем настройку код. Устанавливаем значение 001. Кратковременно нажимаем на кнопку Set, ищем настройку PGDP. Устанавливаем 001. Нажимаем на кнопочку Set и стрелочка в бок и выходим из настроек. На дисплее будет температура с десятыми градуса. Кратковременно нажимаем на кнопку Set и устанавливаем желаемую температуру. Установим температуру 36,5 градуса. Кратковременным, кратковременным нажатием на кнопку Set выходим из настройки. Нажимаем и удерживаем кнопку Set. На дисплее AL1 а это установка температуры срабатывания аварийного реле. Установим 1 градус. Теперь, если твердотельное реле выйдет из строя, при достижении температуры 36,5 плюс 1, 37,5 градуса, аварийное реле обесточит нагревательный элемент. В нашем случае это лампа накаливания. Нажимаем и удерживаем кнопку стрелочка в бок и сет. Кратковременным нажатием на кнопку сет ищем настройку АН. Это гистерезис аварийного реле. Заводская настройка 0,3 град... 0,3 градуса. То есть реле включит нагревательный элемент при этой настройке 37,5 градуса минус 0,3 37 Целых 2,2 градуса. Если мы поменяем желаемую температуру, поднимем, например, до 37 градусов, Уставку аварийного реле менять не надо. В нашем случае реле обесточит нагревательный элемент при достижении 38 градусов и выше и включит как только температура опустится ниже 37 и 7 градусов Цельсия. Калибровка датчика. Нажимаем и удерживаем кнопку SET. Ищем настройку SC. Постарайтесь откалибровать датчик в диапазоне желаемой температуры. Это 36 или 37 градусов. Режим автонастройки. AUR. А Если значение 0, значит автонастройка выключена. Если значение 1, Значит, автонастройка включена. После включения автонастройки пид-регулятор автоматически начнет, начнет подбирать пид-коэффициенты, которые оптимальные для поддержания заданной температуры. На лицевой панели начнет мигать зеленый светодиод. Если будете использовать режим автонастройки пит-коэффициентов, то при этом режиме опустите желаемую температуру на 1 градус. Это связано с тем, что при этом режиме регулятор три раза прогоняет термосистему и температура кратковременно будет подниматься на 1-2 градуса выше желаемой. По истечении определенного времени, которое зависит от конкретного объекта, зеленый светодиод перестанет мигать. После этого поднимите температуру до желаемой.